Hush. Film ini berkisah tentang Medi, pemeran utama yang tinggal seorang diri di sebuah villa terpencil. Medi berprofesi sebagai penulis buku. Dia kehilangan indera pendengaran juga bisu akibat penyakit meningitis yang ia derita sejak usia 13 tahun. Medi memiliki tetangga bernama Sarah. Ia sering berkunjung ke rumah Medi untuk bertegur sapa. Sarah juga sangat perhatian dengan Medi. Buktinya, dia juga belajar bahasa isyarat agar bisa lebih memahami Medi. Petaka mulai datang ketika seorang psikopat meneror rumahnya. Stay tune terus karena di sepanjang film ini kita sebagai penonton dibikin tegang dengan adegan-adegan yang menegangkan. Dukung kami dengan subscribe channel ini agar kami semakin semangat mengulas film kesayangan kalian. Lanjut. Film dibuka ketika Medi menyiapkan makan malam di dapur. Di awal kita dibawa ke perspektif Medi sebagai seorang bisu dan juga tuli. Sambil menyiapkan masakan, Medi juga menyiapkan makanan beach kucing peliharaannya. Sarah, tetangga Medi lalu berkunjung untuk mengembalikan buku yang ia pinjam. Seperti biasa, mereka menceritakan kisah dari buku Medi. Yang menurut Sarah, ceritanya bikin penasaran sehingga ia tidak sabar menantikan akhirnya. Walau tuli dan buta, namun Medi bisa membaca kalimat seseorang dari mulut. Sarah yang asik ngobrol sampai lupa masakannya hangus, sehingga alarm kebakaran berbunyi. Sore mulai gelap dan Sarah pamit untuk pulang. Sin kemudian beralih. Medi berada di ruang tamu, terlihat dia sedang menulis naskah. Ternyata Medi memiliki kelainan, mendengarkan suara-suara di dalam kepalanya yang sering muncul. Kelainan ini juga kemudian dia manfaatkan untuk berpikir juga menulis bukunya. Merasa bosan, ia kemudian menelpon pacarnya namun kemudian mengurungkan niatnya. Tiba-tiba Sarah menggedor pintu Medi. Terlihat Sarah sedang ketakutan seperti dikejar seseorang. Sarah berteriak meminta tolong tapi Medi tidak mendengarnya. Hingga akhirnya anak panah busur tertancap di bahu Sarah dan seorang laki-laki bertopeng muncul dan menghujani Sarah dengan tusukan hingga ia tewas. Pria bertopeng itu mengetuk pintu kaca Medi untuk memastikan bahwa Medi tuli. Seperti tidak ada yang terjadi, Medi melanjutkan ketikan naskahnya tanpa menyadari kalau pria bertopeng berhasil masuk ke dalam rumahnya. Pria bertopengnya kita panggil saja dengan John. Lanjut. Medi yang asik mengetik kemudian menerima panggilan video dari saudaranya yang mengajak Medi untuk tinggal lagi di kota. Namun Medi bersikeras bahwa kota terlalu bising baginya. Mr. City yet? Setelah itu ia mencari beach kucingnya untuk diberi makan. Dia berkeliling setiap sudut rumah namun Beach tidak muncul juga. Mary kemudian melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba ia menerima pesan dari John yang ternyata berisi foto Medi. Medi kemudian memeriksa siapa yang usil. Betapa syoknya dia melihat John sudah berdiri di depan rumah dengan keadaan pintu terbuka juga handphone miliknya ada pada John. Mary kemudian dengan cepat menutup pintunya. Terlihat John membawa busur panah dan mengelilingi rumah Mary. Tetapi untungnya semua pintu telah terkunci rapat. Mary lalu berusaha menelpon bantuan, tetapi John telah mematikan listrik seluruh rumahnya. Tidak ingin mangsanya kabur, si John kemudian merobek ban mobil milik Medi. Medi menuliskan pesan bahwa dirinya tidak melihat wajah asli si John dan pacarnya dalam perjalanan pulang. Dasar si John yang psikopat haus darah, ia malah menunjukkan tampang botak beringasnya dan mengancam akan menyakiti Medi. Melihat itu, Medi mengambil pisau dapur dan beberapa alat untuk melindungi dirinya. Medi bergerak ke dalam kamarnya hingga melihat tangan Sarah mengutuk pintu. Dan ia pun memeriksanya apakah tetangganya itu masih hidup. Tapi ternyata melihat mayat temannya dipermainkan, Medi semakin tertekan dengan ulah si John. Dia kemudian mengingat bahwa Sarah menyimpan handphone di saku celananya. Mary mencoba mengalihkan perhatian John dengan membunyikan alarm mobilnya. Berhasil mengecoh John, lalu ia kembali ke ruangan tadi untuk mengambil handphone milik Sarah. Kali saja bisa digunakan untuk meminta bantuan. Saat memeriksa saku celana mayat Sarah, John kemudian datang lalu berusaha masuk. Tapi untungnya Medi memukul lengan John hingga berlubang. Medi berhasil menutup pintu jendelanya. Merasa posisinya semakin sulit, Medi berpikir untuk melarikan diri. Ia pun keluar bersembunyi di bawah lantai kayu teras rumahnya. John yang tidak melihat keberadaan Medi di rumah lalu memeriksa setiap jendela rumah. Medi kemudian memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi John mengintimidasinya. Medi yang ketakutan lari kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia kembali mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk kabur dari teror John. Ketegangan berlanjut. Dia membuka jendela loteng. Dia kemudian melemparkan senternya ke dalam hutan agar perhatian John teralihkan. Namun usahanya lagi-lagi gagal. Malah Medi hampir tewas. Medi yang terpincang karena terkena panah John melawan balik. John terjatuh. Dia pun kembali masuk ke dalam rumahnya, tapi kali ini dia berhasil mengambil panah milik John. Sambil kesakitan, dia menuju ke dapur untuk mengobati lukanya. Di tengah ketegangan, suami Sarah datang, sebut saja Romli. <laughs> Romli yang menyadari istrinya belum juga pulang lalu pergi ke rumah Medi dan bertemu John. Selain psikopat, si John ini pintar juga dengan berpura-pura jadi seorang deputi atau satpam lingkungan tersebut. John kemudian meminjam HP milik Romli untuk menelpon bantuan. Tapi Romli menemukan kejanggalan ada pendarahan di lengan John. Romli kemudian bilang kepada John kalau biasanya Medi menyimpan kunci rumah di bawah pot bunga yang ada di teras. John kemudian memeriksa pot. Romli terlihat mengambil batu. Tiba-tiba, Medi kemudian menggedor pintu rumahnya. Melihat itu, John dengan kecepatannya menusuk leher Romli, dan Romli berhasil rubuh. Dengan sisa tenaganya, Romli berhasil menjatuhkan John. Melihat ada kesempatan, Medi mencoba meloloskan diri. Ternyata itu adalah hayalan dari suara-suara yang muncul di kepalanya. Pikirannya bergejolak. Ternyata itu adalah hayalan dari suara-suara yang muncul di kepalanya. Pikirannya bergejolak, hingga akhirnya ia sadar tidak ada jalan untuk kabur dan kesempatan yang dia miliki hanya dengan melawan balik. Sin beralih. Sambil asik merokok, si Beach tiba-tiba muncul. John kemudian berniat untuk menyembelihnya. Medi memanah dada John dan berhasil mengenai dadanya. Tapi jari-jari Medi patah, Mimin juga ngilu bukan main guys. Lanjut. Mary kemudian mengintimidasi balik si John. John yang panas kemudian mulai menghancurkan kaca rumah. Di tengah kejadian itu, Medi sempat menuliskan pesan terakhir di naskahnya yang berisi ciri-ciri John dan pesan selamat tinggal kepada keluarganya. Medi masuk ke dalam toilet, berpikir bahwa John masuk lewat pintu, ternyata dugaannya salah. John malah masuk lewat ventilasi udara yang berada tepat di belakang Medi. Tapi John membuat kesalahan. Saat berbicara, Medi merasakan hembusan nafas John di lehernya. Kemudian, I can make you scream. John yang masih hidup mencari Medi dan menemukan Medi yang tidak berdaya. Tiba-tiba Medi lalu menyalakan alarmnya. Adegan pergulatan alat tarung bebas pun terjadi. John mencekik leher Medi hingga nyawanya hampir melayang, tapi dia berhasil menusuk leher John. John sang psikopat pun tewas di tempat. Gimana filmnya? Sangat menegangkan, bukan? Sorry. Itulah tadi review film Hush. Terima kasih telah bersama Sudut Movie. Jangan lupa semangati kami dengan kritik dan saran. Jangan lupa subscribe ya.